Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, Tuesday next week, again, I played on my birthday, um, 11th April. Nimemessage nisabe gende wa mwami wangu. Mwami wangu where is so? <laughs> oh my god. Um, njagala bino wammanga. Njagala cake. Njagala flowers. njagala hijab hijab enesala idi um, njagala njagala esawo ya gold um, nesimu eno ndoza tukikyuse era bikekaddiye kati mwebatim dr cool njagala sente mumpeereze sente i want to feel special my dr cruthum ayongedde okulumya abo bonna bonna abatamwagaliza ye ne bbaawe bw'atyo bw'afuddeyo n'aweereza omwami we obubaka era n'amusaba by'ayagala ku bafideyi olunaku olwaleero weebale nnyo gwe nawena atwekumiddeku waneno ku mukutu tugamba nti weebale nnyo okutulaba ate gwe alaikinga nkwagala nnyo nyonyonyo akomenti nga gwosala nakirabo ate ashearinga gwogenda kuweebwa ssente wabula gano gendeese leero gassanyu omukyala dr kruthum avuddeyo bw'atyo n'alaga omukwano mungi mu ddoboozi eggoggoofu eryeggonjebwa ery'omukwano mu ntunula esikiriza eri so appetizing avuddeyo bw'atyo n'aweereza omwami we gwayise ow'eriiso omukulu enginia acram atali mu ggwanga essaawa zino ali agenda e south africa okulabika nga ayiiza omukyala ensimbi bwatyo omukyala ajjukire ono leero bathday enaku z'omwezi zino leero bathday bwatyo yavuddeyo ku mukutu gwe mugattabantu n'agenda mu maaso n'okuwaana omwami we era bwatyo n'amutegeeza nti leero nga bweri bathday era n'akola okusaba kwe n'agamba ayagala amugulire hijabu ayagala esawa ya gold um, bwatyo n'amugamba ayagala ebimuli flowers ayagala nnyo ebimuli um, n'amugamba nti n'ekirala mpozi abeere nga uh, amuwerezayo oko ku message n'essimu gy'alina ayagala agikyuse imbo ekaddiye owaayi engeri gyekiri nti nze sitera kwogera byanjwanjwa era soogera bitali bituufu njagala nsooke nkuweeko katini ku dr cool ng'ayogera n'omukwano omungi eri omwami we era ng'amutegeeza nga leero oli olunaku lwe olwa birthday omwewuliireko uh, Tuesday next week, again, I'll be my birthday, um, 11th April. eno message nsaba egendewo omwami wange mwami wange weriso <laughs> oh my god um, njagala bino wammanga njagala cake njagala flowers njagala hijab hijab nesala idi um, njagala njagala esawe ya gold eh? nesi um, mwenondoza tutukyuse era bikekaddiye kati mwe batim dr cool njagala sente mumpeereze sente i want to feel special my omukwano guli awo tubaagaliza birungi byereere omukwano gwammwe twagala gugende mu maaso bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo kino no kijjidde mu mbeera nga wabaddewo abadde bacriticizinga nga abadde bagamba atandika byobyogera nti ambwaja kiki omukwano gwabano biki biki biki ano munange kino kyakoze kivuddeyo nekitandika okulumya awo emitwe era abamu abataagaliza bavuddeyo webati ne bakomentinga mu ngeri eri negativu naye ate ffere tulina negativity mu kintu kyonna kyonna kyonna munange tukola byongera ku ggwanga so tetuzimbulula alo dr cruthum tukwagaliza amazaalibwa amalungi fenga ffe waneno ku mukutu guno tugamba nti twagaliza obufumbo obulungi bwamu n'olunaku lwotwagala oluyitemu bulungi bwetunaawe tumufunyeeko maasawo tugenda kuba tumukuleetera abeere nga akunnyonnyola akiramu ebintu yabimuwadde oba tannaba tugenda kuba tukikunyonyola bwati ate n'omwami kyonna kyona kyanaaba alese tujja kuba tuvaayo nga tukikunyonyola kyoyagala kyonna okumanya gwe okyeka kuteesaawo mu comment section baserebo namuna tuba tubakutuusaako era information waabwe yonna yonna tujja kuba tumukuleetera bwentyo akaseera kano nenjagala okujjukiza dr beaver organics waleeri ku access building ono muno munange musawo ajjanjaba musawo ku basawo abalala ajjanjaba akozesa ddagala lya butonde akozesa birime bibala ddagala lya butonde terina buzibu bonna bonna anno gwe amwetaze ojja mukubira ku simu eyo gyolabaawo mu nsonda obeere nga omufuna naawe alina kyayagala okwebuuza ojja kuba nga omufuna anno gwe atayagala mukubira simu ayagala mukubira simu ngaotuuse butuusi wali waali ngaoyagala kebere akebera takolako nga takebedde amala kukolako amala kukebera n'amanya ekikuluma n'alyoka akubulira eddagala eryokukozesa anno munnange gwe amwagala omusanga waleeri ku access building awo erubaga access building erubaga ekizimbe ekyo kiri opposite sojovaro hotel awo erubaga bwotuuka wano munange ojja kuba omufunye bufunyi direct mwebali nyonyonyo okubeera nga mutugoberera mwena mwena gyemuni ne gyemusinziira tubaagaliza olunaku olulungi mutwekumireko nga mukyatulaba era tubaleta information mungi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo birthday next week again i prayed on my birthday um 11th april imemessage nsabega endewa omwami wange mwami wange weriso oh my god um njagala bino wammanga njagala cake njagala flowers njagala hijab hijab enesala idi um, njagala njagala essaawa ya gold eh? ah, nesimu eno ndoza tukikyuse erabika ekaddiye kati mwebatye mu dr cool njagala sente eh? mumpeereze sente Thank you for, for loving our wife. All these things. nabagamba kamwagale mamulimayakyo abewaba balimayakyo balimabano bebani kino kiko kyange kirungi kisaki ceo divados wetuguza ebintu bya mukyala waffe mm. ebirungi mm. akram soka otubulire ebintu bino byogenda ogula bya sente mmeka nagamba sente wakajewa kukikwatagana nekulu sina kobajeti Hmm. ngamba kino kino kimunyumidde nti yes kiteke bikina hmm. biki byoguze wano tuguzengato mulimu ensawo mugulidde hmm. omukyala yaffe ensawo ennungi ya black asuleko kuba nti mwagala nnyo namugulirayo bukafuta nayambaleko amwambalire ashanane uh-huh. <laughs> perfume another handbag wallet ya louis vuitton like a lot of things. There's really done and shopping near mine. Okay. Shopping near mine. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. CEO. Uh, I'm like, one point. Zilinganga, one point. One point three. ebitwalira eh, mulaate abitwalira mukyala waffe gwe tusinga okwagala ennyo okay, ne mulanga owadde toyogeranga siri muntu w'amawulire eh. <laughs> dokita kulu ali atya ali bulungi nyo talina tabo asulirira wangi asulirira ali lubuto nkugambye asululira gwe twala ekyonange congratulations mm. mulo obadde okimanyi mm. ebintu ba just biba tubisirikidde naye gae asulirira mm, kyekyo anwal agenda muzaako eh. after a long time mulayo eyisa atya mulaba talina buzibu mukyala muwombeefu mukyala mulungi wa ddiini wa mpisa byonna abiina hmm. sekyosyam mwagazi mukyala agala abantu omukyala hmm. yatwanirize omukyala alabiridde muganda waffe hmm. egamba yalonda nnyo <laughs> owekyejo omuomulayi e eh, owekyejo oweliiso omwami weli <laughs> eh, kyekyo omukyala waffe tumwagala nnyo aba bamwogerera abasaidi endala yonna bavaayo ne bamwogerera ah. mula ah. mutufuula wammwe <laughs> balabye kubanga tebikyakola ebyo kati mm. kulu yawamba kyaggwa mhm. kati mukubeera aveeno yonna ey'ebintu byonna yeyagala omusajja wamuyiyemu sente eno yakubiri twamuwaddedde ebirabo nesente mm. mm. laavu twagimuwadde dda akimanyi yajjudde dda sekyakolaba naye nga sente dokita 有你印尼吗？ ayina ayina omusajja mukozi omusajja musamu omulaba engeri gyafaanakyali euganda ngaogyeko nti olinayoomusamu omulalataliiyo gyali taliiyo aliyougeko nze ku lunaku luno lwa valentine lwaki hmm. osazewo n'ogambaku omugulire ebintu munange omukyalo oyo hmm, hmm. ampa emirembe kyekisooka mm-hmm. anjagaza okweyongera okukola n'amaani so bwe bamutunulako nemanya nti eh, kino tekimala kyempadde mukazi wange mm. i have to work more i have to work more harder kitegeera kyonemba mm. nga nyongeramu amaanyi abadde akola times one mm. tubadde tusuubira ebirabo ngaebyemmotoka endala ku valentine ah, ah. mayumba ebira katubikola empolampolaatubikola enyumba nakamuwa yona at least webiri alhamdulillah so kati era ngena era bwenaaba mumuwa ekirabo ekirala era nakyo mujja kiraba nga kyamaanyi mm, ku makya mutugambyeko musoose mutonera bimuli mubaddewa lwaki totuyise ye ku makya tumusaade ku ofiisi munange mukukyala mukozi nereera akoze eh, mhm. ate ekyo gamba bwobeera mumukwano tokola tuwulira maama eh, bweba mumukwano okola kyova olaba abatakola nali mumukwano tebawangaala abadde ku ofiisi yes mm. ade ku ofiisi mm. omusanze nemutwaira netumutwaira ebimuli buli kimu nga bwe kibadde kitambudde then this is a second package for her okay valentine mugenda gimalako mutya valentine uh, obuzibu tawulira bulungi nga bwe nkunyonyodde mumbeera mm. gyalimu mm. naye nga asuulirira nti so mm. saagala nnyo omwongeza omwana watto okay tuwogere ku kusuulirira okwo mulwadde lwbaali bagamba mbu alwalirira mhm. atya alwalirira kimala mugenda funa katoka annual ate ni muganda we mpulira asula na muganda we eh. ka refugee kali myezi emeka hmm. ngenjogera yakati gwemanya asulirira kyova omukwese kamera takyabeera mumawulire akoleyo ki eh. alabira musajja alabira mwami tondaba bahaters bajja kugira omwana teri bahaters bakyaliwa simanyi teri amusuwa bagwayo eh. hmm. baafa bagwayo babaki baafa <laughs> balina ba ex bonna baafa ok asuulirira ssebo namawulire twadde gassanyu ate mawulire mawulire kyagasingaawo ogatwani vailingidde ku hmm. valentines day kikyoyinza omugamba kulunaku nga luno kwano gwange kwagala nnyo bulijjo mbikugamba kumpewo hmm. waliwo abanyumirwa nakugamba naye yuno i love you dr cool so wakutenyweza mukwano nsiima enkwata hmm. gyankute bano ba abo tebakyaliyo tekisoboka kuba mumanye mukazi byeyetaaga omukazi yetaaga omwami ngaakola hmm. nkola tukola ebintu tukola bya online tetukyapoota sipoota hmm. siripoota mu bizimba bizimbe togenda tosuubira kuddayo ngenda kuddayo nti katengeri omukyala gyali nti nga bootegedde kya eh. mukuumakuuma katengeri paka amale kusumulukuka mm, mm, ate kusumulukuka nina okugenda nga bwenkomawo eh. eh, ate musobole okubanga tumulina byakwogera akran agenda kuzaala kabebi kitubuulire kwakuba kyetumanyi kyakasikaani mwavaayo dda gwemanya nti asulirira ebisigadde mubeere bagumu tulabye nesenga senga w'abaana tumulabye esenga shaki jangu naawe ana hmm. jangu senga w'abaana senga hmm. w'abaana yenze senga w'abaana banange hmm. ah, atubagana kuba batufaanana kuba nze nefaanana crab ebiisa amaaso feesi byonna era mwerinde dokita kulu olumwana gogenda otuuma amanyiro ate taatawe tataasi yakutuma amanya taatawe yatbamulamutijjanyo n'abagole nemumala ate si kulukulu muntu mulungi nnyo talina buzibu mm. Mm, kulu muntu mulungi nnyo eh. alina tabu ah, oh, kulu tukwagala nnyo kuluna lunaku lwa valentines day twagala mm. kutegeeza tukwagala nnyo mufamire yaffe ni muganda nga okukosi yasinga omwagala <laughs> byonna byonna byekole bimaleyo kubanga tukutigisizza ekibala <laughs> eh, kyekyoomwami nze asinga omwagala hmm. naye ate mukirabi eh, famire emwagala tumwagala hmm. nnyo naye mula lwaki ebintu bino tobiwa mulamu wobwereremula tekati ate banayenabeera hmm. bizinesi ebimuwe mula gyagala ah, muganda wange ayagala kundabanga neyongerayo mumaaso kati hmm. asaza wajja mpagire hmm. ajja tutwalire mukyalawaffe ebintu ebirungi kuba mulondedde ebintu ebirungi eri eyalungi byonna yagala bye mubwiraraku mumalako bukadde busatu sirina buzibu tusobola oleeta ebirala tuleete ebirala tebimumala bino tuleete ebirala bojano ku diva dols maama ndeziggwawoshapingira bakyala bammwe eza mumulabye engine akram hmm. mhm. kyakoze tweyanziza ah, mikwano <laughs>